Y voy buscando respuestas donde no hubo solución. Aunque no quieran, no puedo, las cosas soy lo que son. Eres una ruleta rusa en mi corazón. y voy llevando este corazón. con eso so me